对，我那那么越追越追，你哦哦你，乱着地落就也没泪，都马破尾随随要路的，别你夕阳嘛，这条沙路你追不到。 了那认真忙的些年夜，你要再把为这块人没有保留，这干开了这块开呀我我妈是张女光，这边扫我归一他别吧。这干么搞来呢？你的送我来。 မုန်ချေပါလက်တံမဝမငါမလွန်ချုံမဲ့ပြန်လာခဲ့ရ 对对，对了门对了回了回，土的老婆，过上长路又花彩的，多了那啥了也大路嘛，等下我那个，他怕了么？再了么的。 sai ta mong bố hợp mình na sâm bông say xa sai xa xa ya lừa anh kim ba su pa có cái sa ma sa thang Không thấy ngỡ ngàng xa phá xa ချန်တိုင်းပါမီယောပစိုင်အကလာစမလပါသူဝဆေအောင်ဒလာကောင်းတိုင်းစကံကောင်းနိုင်နေမင်းနဲ့ဆောင်ဝင်လေးတော့ချပီရရစီအတတို့ရှိခဲ့ရင်ကွာပြည့်ပြတ်ကမုန်းချီပါလက်ကြံဘဝမှာ ငါမလွမ်းချင်ဘူးမင်းပြန်လာခဲ့